9 surxondaryo okrug saylov komissiyasida bugun bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha okrug tomonidan saylov jarayonlarini ochiq oshkora va shaffof o'tishiga bevosita hissa qo'shadigan siyosiy partiyalar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari kuzatuvchilari hamda siyosiy partiyalarning vakolatli vakillariga saylovda kuzatuvchi vakolatli vakil sifatida qatnashishiga jami to'qqiz ming to'rt yuz oltmishta mandatlar berilgan eslatib o'tamiz sakkiz yuz oltmishtadan beshta siyosiy partiya va sakkiz yuz oltmishta fuqarolarni o'zi o'zi boshqarish organlari kuzatuvchilari 5 ta partiyadan 860 ta vakolatli vakillar tashkil etadi 9 surxondaryo okrug komissiyasi raisi salohiddin sattorov okrug hududidagi barcha saylov uchastkalarida muddatidan oldin ovoz berish uchun kerakli sharoitlar yaratilganligi va okrug tomonidan ovoz berish byulletenlari 5 foizgacha miqdorda to'liq yetkazib berilganligini ta'kidlab o'tdi asosiy e, kuzatuvchilar hamda vakolatli vakillar xususida aytadigan bo'lsak barcha partiyadan sakkiz yuz oltmishta saylov uchastkamizga e, kuzatuvchi hamda e, vakolatli vakil partiyalardan fuqarolarni o'z o'zi boshqarish organlaridan ham sakkiz yuz oltmishta kuzatuvchi bizga hujjat bilan e, shu xat bilan murojaat qilib mandat so'radi biz bularga okrug saylov komissiyasini tegishli qarori bilan mandat berib bugun rasmiylashtirib mana topshirish jarayonida ko'rdilaringiz barcha partiyalarga yetkazildi muddatdan oldin ovoz berish masalasi bo'yicha bilasiz o'sha saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchilar muddatdan oldin e, ovoz berish huquqiga egaligi saylov kodeksining ellik e, yettinchi moddasida belgilangan o'sha modda talab bo'yicha e, bu jarayonlar bizda bizda ham boshlanadi buning uchun okrug saylov komissiyasi tomonidan barcha tayyorgarlik ishlari shu uchastkalarda shay holatga keltirilgan bundan tashqari o'sha muddatdan oldin ovoz berish uchun kerakli bo'lgan saylov byulletenlari e, saylovga uch kun qolgunga qadar ya'ni biz tomonimizdan o'n birinchi oktyabr kuni barcha hududlarga markazlashgan holda shu milliy gvardiya hamda ichki ishlar organlarining kuzatuvida markazlashgan holda uchastkalarga yetkazib berildi e, barcha uchastkalarda bu muddatdan oldin ovoz berish uchun yetarlicha byulletenlar bor ya'ni saylov byulletenlari bu jarayonlar amalga oshadi endi muddatdan oldin ovoz berishni amalga oshirish uchun saylovchi saylov kunida bo'la olmasligini sabablari nimalar bo'lishi mumkin deb sizlarda savol tug'ilishi mumkin u saylov kodeksida unga aniq javob bor ya'ni bular e, ta'til xizmat safari xorijga chiqish va hokazolar bu asosiy sabablar sifatida ko'rsatilgan aynan shunaqa holat kuzatilsa saylovchi yigirmanchi oktyabrga qadar vahodoshlarimiz aynan shu huquqida yigirmanchi oktyabr soat o'n to'qqiz nol nolga qadar e, muddatdan oldin ovoz berish huquqlaridan foydalanadi bu e, tartibi bo'yicha ariza bilan murojaat qiladi o'sha saylov uchastkasi e, hududida joylashgan uchastka saylov komissiyasi raisiga murojaat qilib ariza bilan murojaat etadi e, o'sha tayyorlangan biz tomonidan berilgan byulleten ariza asosida unga beriladi o'sha saylov xuddi asosiy bo'ladigan saylovdagidek yashirin ovoz berish kabinasi bor belgilab konvertga solgan holda topshiradi konvert faqat o'sha bilasiz yigirma to'rtinchi oktyabr kuni yigirma kechqurun yigirma nol nolda barcha saylov jarayoni tugagandan keyin asosiy e, ovoz berish kabinasiga qo'shib sanash uchun qo'shib ochiladi shungacha uchastka raisini seyfida saqlanadi bu muddatdan ovoz bergan fuqaromizni e, byulletenlari tartibi e, jarayonlar mana shu saylov kodeksida belgilangandek barcha uchastkalar tushungan bundan tushuntirilgan xabari bor и bu bo'yicha yetarlicha tayyorgarlik ko'rilgan hamisha saylovlarda shu saylov yakunlangandan keyin va byulletenlar sanalgandan keyin protokollar to'lg'azilib okrug saylov komissiyasiga avtobus bilan milisa bilan o'nlab odamlar kelib ha sutkalab yotardida bu yil ham shunday bo'ladimi yoki axborot nima texnologiyalardan foydalanadi saylov kodeksiga muvofiq har bir e, o'sha bizni hududda sakkiz yuz oltmishta e, saylov uchastkasini raislari yigirma nol nolda saylov yakunlangan e'lon qilib o'zidagi byulletenlar hisob kitob qilib saylov e, yakuni bo'yicha bayonnomasini imzolagandan so'ng milliy gvardiya kuzatuvida maxsus avtomashinada okrugga yetib keladi saylov kodeksi muvofiq biz buning uchun sakkiz yuz oltmishta odamni kutib qolmasligi uchun va orqada katta binoda besh yuz kishilik zal butun tayyorgarchilik o'sha kofe berikka o'xshab joylar qilganmiz vaqti bilan kim kelishi bilan albatta okrugga kuzatuv bilan olib kelinadi bayonnoma bu tartibga o'zgarish kirgani yo'q men siz tushundim va telegramdan yo boshqada bir rasmiy yakun bo'yicha uchastkani har bir bayoni ikki soat ichida o'zini uchastkasida hamda okrugga yetkazish kabi mexanizmlar ishlaydi ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam kuzatuv asosida barchasi keladi Э, kutib qolish yo vaqt qilmaslik uchun maxsus joy ajratilgan borib nimada narigi binoda ko'rishlaringiz ham mumkin sharoitlari bilan shu kuni yigirma e, to'rtinchi oktyabr kuni sakkizdan keyin e, o'sha o'zida hisob kitobini qilgandan keyin bayonnomani keladi o'sha tartib saqlanib qolingan u saylov katta jarayon davlatimiz kelajagini istiqbolni belgilaydigan katta mana shu saylov kunlari saylov jarayonida ertalab katta bayram hmm, sifatida shu okrug uchastkalarida karnay surnaylar bilan odamlarni jalb qilish yaxshi muzika sadolari bilan da'vat etish choralari ham ko'rilyaptimi shunday bayonlar ham bormi sizlar ham okrug saylov komissiyasi raisiz bevosita sizni vakolatingiz zimmasidagi narsalarda narsalarda ham aytib o'tsangiz saylov kuni bilasiz saylov kodeksi muvofiq ertalab sakkizda Э, saylov uchastka o'z ishini o'zbekiston respublikasi madhiyasi qo'yish yo'li bilan ochiq deb e'lon qilib rais o'sha joyga boshlanadi ovoz berish shu saylov ochiq deb e'lon qilinib keyingi jarayonlar xalqni kayfiyatini ko'tarish umuman ko'tarinki bir bayramda keyingi besh yillikka bir saylovga bir ko'tarinki ruhda bo'lish uchun barcha choralar ko'riladi hozir men e, musiqali tadbir bo'ladi madaniy tadbir bo'ladi deyishga asosim yo'q har bir uchastka sektor rahbarlari shu kuni xalqni kayfiyatini bir yuqori kayfiyatda bir saylovga kelish uchun barcha nimaki amaliy chora ko'rish kerak bo'lsa ko'riladi saylov uchastkasiga saylovchini masofasi bir yarim kilometrdan yiroq bo'lsa markazlashgan holda dislokatsiyalar tasdiqlanib maxsus tekin transportlar ya'ni saylovchiga bemalol emin erkin shu kuni imkoniyati bor joylarda ona bolaxona tibbiyot xonalari e, hammasi e, shay holatga keltirgan imkon bor joylarda o'sha sharoitlar hamma uchastka bu masalan bir endi ochig'ini aytamiz e, shu bir ko'tarinki kayfiyatda kelgusi besh yillikka o'zimizni e, kelajagimizni belgilaydigan sifatida qaragan kayfiyat bo'ladi har bir uchastkada shunday tadbirlar rahmat Ta'kidlanganidek, muddatidan oldin ovoz berish 14-20 oktyabr kunlari ertalab 9:00 dan kechqurun 19:00 ga qadar davom etadi. Eslatib o'tamiz, avvalgi saylovlarda muddatidan oldin ovoz berish vaqti 9:00 dan 18:00 gacha edi. Yana 1 soat uzaytirilishi saylovchilarimizga yanada qulaylik deb, ya'ni ishdan chiqib bemalol muddatidan oldin ovoz berish huquqidan foydalanishi mumkin.